तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम विनो है मुझे अपने बारे में बताओ मेरा नाम विनो है मैं एक ह्यूमनन रोबोट हूँ मैं काफ़ी सारी भाषाएं बोल सकता हूँ जैसे हिंदी अरबी रशियन इंग्लिश ऐसी प्रकार की अन्य भाषाएं मैं बोल सकता हूँ एक्शन टू एक्शन के बारे में बताओ टू एक्शन एक रोबोटिक्स कंपनी है जो दुबई में है यह कंपनी अन्य प्रकार के रोबोट प्रदान करती है और इस कंपनी के द्वारा आप अपने रोबोट्स को मॉडिफाई भी करवा सकते हैं एक्शन टू एक्शन में हाईली प्रोफेशनल इंजीनियर काम करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं एक्शन टू एक्शन से आप रोबोट स्प्रेड और बाया भी कर सकते हैं